Реномираните музичари Михаил Дреш и Миколош Лукач од Унгарија одржаа концерт во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев. Концертот беше во организација на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев во соработка со Балаши институт и лекторат по унгарски јазик Скопје. Пред почетокот на концертот деканот на Музичката академија Антонио Китановски изјави: Вечера имаме на незвонен концерт и особена чест двајца врвни музичари кои доаѓаат од Унгарија, од Будимпешта имат различен бекграунд. Миклош Лукач е класично трениран на неговиот инструмент цембалум, традиционален инструмент и на кунгарски. А, пред пет дена настапуваше со големиот Чарлз Лој на Берлинскиот джез фестивал, пред две недели имал настап премиера на ново дело во Телавив со Израелската филхармонија двајцата но постојано патуваат во светот. Вчера има настап во Софија, се намени турнеја и денес е единствениот настап во Македонија, тука на нашиот универзитет. Во Штип. А, нивната музика што ќе свират вечерва е мешавина од современ джез и традиционална унгарска музика. Михаил Дреш е еден од водечките саксофонисти и джез музичари на актуелната унгарска сцена. Неговата автентичност во музиката произлегува од умешноста со која комбинира примеси на американски фри джез стил и традиционална унгарска фолк музика. Од оваа комбинација Дреш има направено неверојатно добри парчења на модерна музика и има настапувано на реномирани джез фестивали низ светот, вклучувајќи го реномираниот лондонски джез фестивал. Миклош Лукаш е еден од најпознатите изведувачи на цимбал. Неговиот уникатен стил црпи инспирација од современата класика класична музика, изворната унгарска музика како и музиката од Балканот и секако од джезот. Има настапувано со многу светски познати джез музичари, а како солист има настапувано и со повеќе врвни оркестри. Успехот на Лукач е и како активен композитор на музика за представи, оркестри, соло парчиња и концерти за цимбал.